Il y a la musique, il y a les corps qui dansent, il y a l'amour qu'on se donne. Un autre usage du récit déployé dans le sensible, et sa poésie comme un usage tactique. Une façon d'être au monde imperceptible, vive et intense, qui désœuvre les corps et à laquelle on s'adonne, oblique. Il faut chercher un lyrisme nouveau, à faire un nouvel usage des mots. Ce que nous habitons nous habite, ce qui nous entoure nous constitue, nous ne nous appartenons pas. Nous n'avons jamais eu tant d'idées, ni été si incapables de les formuler. Tout s'était mis à sonner faux à nos oreilles, et les vieux slogans était utilisé de toute façon. Dire adieu aux vieilles formes et engager les premiers pas sur un chemin s'annonçant sans retour. Devenir sensible à une danse nouvelle, aux lumières qui l'ornent, à une rythmique encore inconnue. Trahir ce qu'on avait cru être vrai pour lui redonner un peu de vérité en fait. Tuer l'habitude et avec le normal, faire sécession. On dit de la fragmentation qu'elle réduit en morceaux. Nous croyons qu'elle compose des mondes. Elle elle reconstitue l'unité dans la séparation, renouant avec la division réparatrice. Trouver son monde est une manière d'être ami aux autres et à soi. C'est à la fois une manière de ne pas se laisser avaler et un certain art de la guerre. première ligne, au tournant qui s'amorce, en guise de technique de combat, en guise de technique de combat. Il s'agira de savoir se battre, puisque la guerre a débuté. Maintenant que les flammes sont partout, Il s'agira de savoir se battre a débuté, Maintenant que les flammes sont partout.